Olimpíada Snap Dog Para, ninguém aguenta mais! Porra, 30 anos! Aparece! Penequim. Leia das... Malam! Malam! Taco do taco! Vai, vai, vai, vai.